Watch out! हाँ देख देख ओए फ्लेयर ये तो फ्लेयर कोई मारी पाया दुन दुन दुन दुन सुनने तू इधर ही कर बल के मैंने तो फ्लेयर माया ब्लू तो सब पता कर ना फ्लेयर चलेंगे बताएंगे आगे दो हजार मैं मार देती हूँ ना वही आगे बढ़ा वो चाहिए बता करूँगा तो भाई मार घसी मेरे को पीती પીતી બધાને ले यार जो चाहिए वो वेयर कैंप पर बाबा द चीज वाच आउट कुत्ती दा दो तो तो कैंप पर तो बो लेवल 3 ग्लेशियर है बहुत कैंप मां कॉल करेंगे हेल्प कितना है पता नहीं मूली ग्रेनेड से मार नहीं निकल मन बंदा निकली ना निकली ना निकली ना जा कमरे किया ग्रेनेड आया भाई शाबाश आई तो के दफन में को रिकॉल कर रिकॉल तो यदि कोई नहीं भी तो कूदना ध्यान Ay ay lay lay